vita, arte parita, inventita. Saluton kai bonvenon al mio nuovo episodio. Ni turnu nian attenton recte alla medito. Resto con ni do kai cun meditu con ni coran dankon. Saluton, cae bon venum a nea nova zamenhofa meditu. Hodio mi volas leghi tractagion quio estas iel stranga facte, certe mas pri nefermita lettero al signoro de Beaufont, quio aperis en Ruslande sperantisto en la iaro 1906. Mi legos rande de la fino el pagio 338. Se oni riprocius al vi che inter la esperantisto i trovicias personoi chiu in sole volas crei ponton inter la gentoi sed estas ec tiel arrogantai che ili revas che tiu ci ponto iom post iom post multae iarcentoi al conducos eble al unuigio della homaro, tiam respondu tranquille. Ciu esperantisto havas la raiton havi private ideoin cae idealoin kiain li volas. Kai por la i au crimai idealoi de unui esperantistoi, la aliai ne respondas. Tiel same kiel exemple, oni ne povas culpigi la fervoia in ingenieroin se trovigas personoi qui volas usi la fervoion por iai celoi intercitile utopiae. La el tiro quiun mi electis odiau altiris mian attenton pro la metaforo quio aperas iela fino. Facte ci foie l'argumento nestas vere tro interessa por homo e quiu iam conas la motivo in malantau la declarazio pri l'esperantismo in iaro 1920. Facte temas exacte por dispartigi esperantismon el homaranismo. Sed giuste la metaforo rande de la fino estas interesa, char Zamenhof diras che homoi kiwi usas esperanton por uh, jeti ponton inter la nazioi estas vasau ingenieroi kiwi jetas reloin inter la gentoi por connectigi ilin per fervoio. Kai vi povas transpreni la metaforon el tiu historia momento al nuna do ingegnero e qui connectigas al interreto novain areoina de la mondo exemple ili estas ne malhavebla i facte sed zamenhof eh, diras che oni povas ancao fari passion plu en la directo de la unuigio de la homaro do ne nur esperanto kiel teknologio sam kiel fervojo au interreto sed esperanto kiel ilo kiu transportas en havon. Do, jen la tubero de la fero mi pensas. Kiom grade respondecas la vid vidpunkto de la enhavisto en idiru rilate alla bremso de la disvastigo de Esperanto? Tio estas mia instigo cum mediti hodiau. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, Fine.